لن لا لا تحيط مسألة لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah kembali lagi bersama kami di tim Radar Hijrah Kolbi Kesempatan kali ini masih tetap di Radar Hijrah Kolbi Kita uh, ada anggap aja pasien ya uh, Namanya Ibu siapa? Ibu Ica ya? Ya dengan Ibu Ica, Ica Dewi ya Mungkin buat teman-teman yang di Merauke udah gak asing dengan beliau Jadi uh, Ibu Ica Dewi ini mempunyai beberapa keluhan yang dialami uh, yang terjadi dalam dirinya sendiri. Jadi untuk target untuk hari ini kita merukiah Ibu Ica Dewi ini sebenarnya target rukiah itu bukan kita uh, kerasukan ya. Jadi targetnya bukan kerasukan. Jadi bagaimana Ibu Ica Dewi dengan keluhan yang ada kita berusaha untuk uh, ikhtiar meng menghilangkan. Coba kira-kira apa saja sih keluhannya yang dialami? Sebenarnya sih kalau saya sendiri tuh nggak nggak sangka tuh kayak halusinasi gitu uh, ya, ah. yang sering lihat kayak barang halus gitu oh, kan gitu, semasa gitu. hamil gitu oh kan. semasa hamil gitu ya uh, terus apa ya pernah dulu tuh mau yang temen sebenarnya tapi hmm. saat dia baca surat al-jin tuh tengah malam tuh kayak saya ngerasa gak nyaman gak nyaman gitu ya ah. kayak kayak tak quran gak nyaman iya tapi itu kalau dengar asal atau surat lainnya tuh kayak biasa. kayak tenang gitu tapi kalau pas baca surat tertentu oh, oh, oh aljim nah, ya. di apa nih di itu sama Pak Ustadz itu itu kayak saya rasa nyaman gitu, kayak gelisah, gelisah. Gitu. ya uh, kita coba saja langsung saja gimana reaksi beliau dan tetap tadi yang saya bilang tidak harus kerasukan ya jadi kita di sini nanti kalau uh, yang dirasakan apa nanti kita coba akan setelah selesai rukyah kita akan coba tanya-tanya Oke langsung jangan kemana-mana tetap pantengin terus di radar hijrah Kolbi.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 يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقى رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد باركنا منانا إنا إذا أخطأنا أو خطأ لحانا يصف دورنا خيرك يا مولانا إن أمر أعينا أو دهر علينا لا نرجو منزلا إلا من مولانا في رسلك يا مولانا أسحبنا أكفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا إلهي وحيه منا ودمير من عدانا فضلا وإحسانا لأقصانا وأبنانا رب اسمع سعوانا وأجب ربي دعانا جميل وزيرنا على تحيط مسألة قولنا يا مولانا يا سميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا ظننا لنسجز الله حق الأرض ولا نسجزه هربا وأنا ظننا لنسجز الله حق الأرض ولا نسجزه هربا وأنا ظننا لنسجز الله في الأرض ولا نسجزه هربا وأنا ظننا لنسجز الله في الأرض ولا نسجزه هربا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور السماوات والأرض اللهم نور السماوات والأرض اللهم نور السماوات والأرض اللهم نور السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعد علي وعطني مسلمين الله وسلم اللهم صل يا محمد وأن ظننا لنجد الله في الأرض أهوال هربا وأن ظننا لنجد الله في الأرض أهوال هربا وأن ظننا لنجد الله في الأرض ولا ولا لا ولا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جبل يا جبل Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, barusan saja kita mencoba untuk merukiah uh, Mbak Ica Dewi yang dimana beliau uh, mempunyai gejala-gejala dan kita sudah coba untuk merukiahnya memang uh, sudah saya sampaikan tadi gitu. jadi merukiah ini jangan takut jadi kalau merukiah kita sudah takut malah bahkan bahkan itu kalau kita takut di rukiah biasanya malah ada gangguan-gangguan yang eh, gangguan-gangguan uh, makhluk lain lah faktor-faktor lain ya kita. gitu jadi emang target targetnya sih nggak harus keserupan tapi kalau memang si pasien ini memang punya gejala-gejala yang mungkin sangat uh, dasar dalam arti sangat membuat dia gelisah dan sebagainya itu nggak bisa dikendalikan lagi bisa kadang kerasukan seperti buktinya tadi nggak nggak sampai kerasukan tapi kita langsung bertanya-tanya apa yang dirasakan saat uh, mulai dibacakan bacakan ayat-ayat Al-Quran apa yang dirasakan baca silakan apa yang dirasakan keras aja kalau saya ngerasa tuh kayak hmm. gimana ya hmm kayak tangan gemetar sendiri. Oh, itu kan ada ada, energi nggak kayak semut beneran? Tertentu nggak yang dirasakan? Yang ini di sini. Oh, di situ malah. Oh, oh. Di sini yang... Apa silakan ceritakan aja apa yang dirasakan? Eh, di sini tuh kayak kayak apa? Aliran gitu, listrik gitu ya. Oh, oh, kayak gitu. Aliran listrik kayak ground-ground gitu ya. Uh. Terus? Mual ditahan juga nggak bisa. Oh, gitu mual nggak bisa ditahan ya. Uh. Terus? Ya, apa ada rasa-rasa berat badan atau gimana gitu? Yang Setelah. di sini. Uh -huh itu Oke, berat sekali uh, kalau di kepala enggak enggak ya uh, jadi oh, jadi ketika waktu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu udah rasanya berdebar hmm. kemudian hmm, bicara saja apa bahas ini aja tuh uh, kayak sudah duk duk duk uh, gitu iya, ya iya. kayak nggak tenang gak gitu tenang, dari tadi gitu ya. saya nah, gelisah nah, gelisah ya tadi uh, eh, mudah-mudahan dengan izin Allah energi energi negatifnya Mbak Ica Dewi ini bisa keluar tapi semua itu tetap kesembuhan hanya di tangan Allah kita hanya berikhtiar ya jadi kembalikan lagi ke Allah dan ke Mbak Ica sendiri bisa rukiah mandiri dengan cara yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi kayak gitu jadi tadi muta itu nggak dibuat-buat yang memang nggak bisa ditahan ya iya. nggak bisa ditahan ya nah, jadi seperti itu ya jadi buat eh, teman-teman mungkin punya gejala-gejala jangan takut silahkan bisa kontak di radar hijrah kulbi silahkan bisa ke saya atau ke kru saya juga bisa kalau di kru saya Komala Rukiat di Facebooknya ya <laughs> di kameramennya tadi tuh jadi aku sempat tadi agak-agak panik sih karena posisi aku juga lupa kalau suruh nyiapin kresek jadi aku wah juga iya, belum nyiapin kresek ya takutnya nanti mutah gitu kan uh, tapi bagus uh, alhamdulillah tadi tanpa disadari nggak ditahan tahan ya. nggak bisa ditahan ya mutah sendiri ya uh, jadi itulah salah satu Eh, gangguan-gangguan yang mungkin sempat mampir dan sebagainya energi-energi negatif insya Allah dengan izin Allah dikeluarkan gitu ya baca ya buat teman-teman mungkin gak usah bilang nggak usah takut bilang aja apa <laughs> yang apa hmm. pengen nah. bolehlah maksudnya nah dicoba kalau ya untuk baik ke depannya kan kita kan nggak tahu apa ciptaan Allah yang saat itu ada nah, tapi nah. nggak nah, bisa kita lihat gitu kan nah. Iya. ya. silahkan coba silahkan ya. coba nah, gitu ya jadi mungkin uh, untuk radar hijrah kolbi di edisi kali ini kita meroket Mbak Ica nanti selanjutnya kalau ada gimana keluhan-keluhan bisa langsung chat ya chat atau WA atau inbox boleh silahkan mungkin ada keganjalan apa kita uh, sharing aja supaya nanti kita bisa ngontrol lagi gitu ya jadi kayak gitu ya jadi uh, buat teman-teman buat saudaraku semua mohon maaf apabila dalam bacaan Al-Quran saya masih salah banyak salahnya atau kurang fasih dan sebagainya ini ada kesalahan saya sendiri, kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena niat saya di sini untuk menolong. Jadi apabila ada kesalahan, tutur kata saya yang kurang benar atau penyampaian saya kurang benar, mohon dimaafkan ya. Cukup sekian, mudah-mudahan liputan Radar Hijrah Kolbi kali ini membuat eh, teman-teman uh, juga mungkin merasakan hal yang sama bisa memanggil kita dan ambil dari sisi positifnya buang jauh-jauh dari sisi negatifnya cukup sekian Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh